Приветствую вас на канале «Помощь с компьютером». В этом видео я вам покажу, как очистить видеокарту от пыли, заменить термопасту на чипсете видеокарты и, само собой, собрать ее обратно. Для этого мне потребуется всего лишь кисточка, сама термопаста, набор инструментов и я взял платок обычный. Давайте приступим. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. И, конечно, репостите их. Всем спасибо и до скорой встречи.